що маму. Он скільки мам зібралося у залі, щоб їхні милі донечки синки багато ніжних темних слів сказали і поздоровили щирих залюбки. Тож прийміть привітання від своєї малечі. А зараз для привітання запрошується Вікторія Анденко. Будь ласка, Ніка. Дочекалася? Дочекалася жені твоя, відтопила зимова боя, у минулому жені, почалися тільки весняні. Дякую. скоріше, швиденько до квіточки, бігу. Всі чекають своє привітання. Мама, мама, дяді, кушвіки мої. Дякую, Тетяні. Нашим мамам, ласкавим, красивим, разом скажемо, будьте щасливі. А зараз, шановні гості, прийміть у пісню, подарунок мамі. 所以你不能饮水。